আমরাও তো বলেছিলেন জুটাকে পলিশ করে লাগে গম এসব কি করবো মানে ও হবে না করবে না করবে না কি হলো হ্যাঁ, যে কোনো মানে করবি না পারবি না করেছ কর ইমান বেছি মানে এইবোৰ জাপিবলৈ আছে অকলে কেনেকৈ যাব মানে গোটেইখিনি বাৰ কথা নুশুন যাচোন যা যে মোৰতো বাচ্ছা পিছোঁ অকল তোকে তুলিছোঁ নেকি যা ন জলদি কৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে অ' যাচোন যাচোন যা ফ্ৰাম ইমান বেছি গৰম হৈছে নহয় ইমান মানে ভাগৰ লাগিছে মায়ে যে বস্তুটো আনিব কৈছিলে এই কি মানে মোৰ ভাগৰ লাগিছে হেল্ল' তুমি কি কৰিছা অঁ কেনে বেয়া অঁ অঁ অঁ নাই অ' তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিনো লাভ ইউ অঁ লাভ ইউটো নোকোৱা লাভ ইউ কি কৰি আছ মোৰ কথা পাতে তোক নকবি না তই যি কমত আছে শুনি চব কাম কৰিবি মোৰ জোতা পলিচ কৰিবি tapa dukan zabi tapa kapu al capi bi tapa kamu tapi dia kemana kau semua makku di makku oh poin deh Nah, ini turunin aja, kok. Kok boleh, nah, kok kayak gitu. Nah, kulit semua. Nah, kayak kok. Hey guys, that's all for today. Hope you enjoyed this video. Like, uh, yeah. So, I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. I'm a subway. And happy minute for you, dear. But, um, Kita Enoka Hoya Zitia, they are ready for Silia. Kita Enoka Hoya Zitia, Amikata Koilo, then Amizita, Amina যে হেতি আমাক ৰুল কৰিব পাৰে so' yeah and he is my younger cousin so' মই ভাবিলোঁ কি তালৈ এটা ভিডিঅ' কৰি লোৱা বাবে বিকজ মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিলে আকৌ নিদিওঁ চ' মই চাবলৈ ভিডিঅ' কৰোঁ চ' গে so' if you like this video' don't forget like share কৰক আৰু আপোনালোকে যদি নেক্সট ভিডিঅ' থাৰ্চডে হ'ব যোন ডান্স ভিডিঅ' হ'ব আৰু ইফ মই চানডে কেতিয়াবা মিছ হৈ যায় কমেডি ভিডিঅ' তেন্তে সেইটো ডান্স ভিডিঅ' হ'ব এণ্ড অলছ' চলতো my brother he was videographer like সি ড্ৰাইভটো কৰিছিলে কিছুমান সি সদায় কমপ্লেইন কৰে তই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ কিবা কিবি চ' কেতিয়াবা কিছুমান হেৰি সি কৈছোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ কৰিবি তেনেকৈ তেনেকৈ কৰিবি বুলিকৈ uh, তাৰো এটা চেনেল আছে হেক টেলেণ্ট যদি মই লিংক দি দিম যদি তাৰ গেমছৰ হয় আপুনি যদি চাব বিচাৰে দেন চাব আৰু ফুটি so see on next Thursday with a dance video and ডান্সর কোন গান লাগে প্লিজ কমেন্ট করে দিব আর যদি আপনাদের আগর ভিডিওগুলো চা নাই দেন প্লিজ গো পেলে চাই লোক and till then subscribe my channel share this video like this video and please see on next video spread love bye bye তো ইয়ার কি করে সব தமிழில்